masque sur le nez. Elle accueille ses élèves, échange quelques brèves avec l'air contrarié. Elle a reçu l'appel d'un collègue positif, elle va devoir gérer. Répartir les élèves, car plus de remplaçants, qu'elle va craquer. On est les oubliés, les pas vaccinés, les essentiels aussi, en ces temps pandémie. Après les programmes qui changent chaque année, c'est tour des On te la neige en brun pour que tu restes à l'école. Accueillir 30 gamins, plus ou moins bien masqués, dans un local fermé. Si t'as air, tu crains rien, c'est comme si on te donnait le totem vacciner les essentiels aussi, en ces temps pandémie. Et puis si ça bascule en distanciel un jour, il faut pas s'inquiéter. Notre ministère est là pour gérer comme grâce à notre prix manuel 250 euros, on pourra s'équiper. Gel hydroalcoolique et masques chirurgicaux à défaut de PC. On est en train de craquer. Pourtant on l'aime ce métier. Trop de souffrance, trop de mépris en ces temps l'aime ce métier. Trop de souffrance, trop de mépris.